बिसमीम अल्लाम दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे बेसिकली ये जो वीडियो है ये मुमताज़ शरीफ ट्रस्ट के हवाले से है और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो जो है वो पूरी देखें ताकि हम मैक्सिमम लोगों की मदद कर सकें ये जो मुमताज़ शरीफ ट्रस्ट है ये बेसिकली मेरी वालदा और मेरे वालिद के नाम पे है और मेरी कोशिश यही है कि मैं मैक्सिमम लोगों की मदद कर सकूं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोगों को छोटा छोटा रोज़गार सेटअप करके दें मैं लोगों की मदद इन सेंस ये नहीं करना चाहता कि मैं उनको अपना आदि कर दूँ मैं ये चाहता हूँ कि उनकी मदद इस लिहाज से हो कि वो ज़िंदगी में आगे से आगे ही बढ़ते रहें छोटे छोटे बिज़नेस सेटअप करने से मतलब ये होगा मकसद ये होगा कि वो इंसान उस बिज़नेस में तरक्की कर सकता है और वो बिज़नेस उसी का बिज़नेस है और यही चीज़ को लेके मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों की मदद कर रहा हूँ और कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम लोगों की मदद हो सके लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम भी किसी ना किसी मुकाम पे आके रिजर्व्ड हो जाते हैं मसला ये है कि अभी जो डोनेशन हो रही है मेरी जो यूट्यूब से अर्निंग आ रही है ये होती है मेरी जो फादर की पेंशन होती है उसमें वो होती है कुछ मेरी वालदा हेल्प करती हैं कुछ मेरे भाई हेल्प करते हैं कुछ मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो हेल्प करते हैं और कुछ आप जैसे दोस्त हैं जो हेल्प करते हैं तो मैं चाहता हूँ जो आप जैसे दोस्त हैं ये मैक्सिमम लोग हमारी हेल्प करें ताकि मैक्सिमम लोगों को हम सपोर्ट कर सकें मैक्सिमम लोगों को हम सपोर्ट इन अ सेंस कोई बिज़नेस छोटा सा खड़ा करके दे सकें अभी एक अंकल थे अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी के करीब थे वो और वो मेरे पास आए तो मैंने आए नहीं मैंने उनको ऐसे गली में चलते हुए देखा मैंने जब देखा तो वो बड़े परेशान थे तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल क्या हुआ आपको पहले वो साइकिल पे रख के ना पतीसा बेचते थे तो उन्होंने कहा कि इसी तरह बेटे मेरे घर के पास से मेरी साइकिल चोरी होगी और मैं बड़ा परेशान हूँ ये है मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल भी ले सकूँ और मैं फिर से ये दोबारा जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकूँ बच्चों की उनकी शादी हो गई बेटे अलग हो गए बेटियाँ तो वैसे अपने घर को चलेगी तो बेटों ने कभी मुड़ के नहीं देखा कि माँ बाप किस हाल में है तो मैंने अंकल से पूछा कि अंकल आप क्या करना चाहते हैं आप कोई कारोबार खड़ा करना चाहते हैं अंकल ने कहा हाँ बेटे इस उम्र में और मैं क्या करूँगा घर में मैं बैठ नहीं सकता मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और मैं चाहता भी नहीं कि आप घर में बैठें मैं चाहता भी नहीं कि मैं हालांकि कितना था पाँच दस पंद्रह हज़ार तो मैं हर महीने उनको सपोर्ट कर सकता था लेकिन मैंने कहा नहीं मैं आपको बिज़नेस दूंगा मैंने कहा कि अंकल आप एक छोटा सा काम करें आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे बैलून वालों के पास बैलून वालों के ऊपर ये जो गली मोहल्ले में फिर फिर के ना बैलून बेचते हैं ये कितने पैसे कमाते हैं असल में इसके पीछे लॉजिक ये था कि वो चलने फिरने के आदि थे तो मैं चाहता था कि वो चलने फिरने वाला काम ही करें अगर वो बैठ गए तो वो बैठ गए और इस उम्र में उनकी मेडिसन के अखराज बढ़ते जाएंगे अगर वो बैठ गए तो ज़ाहर औलाद का दुख है औलाद की बेवफाई का बहुत बड़ा दुख है तो मैंने अंकल को जो था वो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से जो था वो बैलून का बिज़नेस स्टार्ट करवा दिया बैलून का बिज़नेस स्टार्ट किया अब वो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना का 500 से 700 रुपया कमाते हैं उनकी मेडिसन के जितने भी अखराज आते हैं वो मैं उनको देता हूँ मैं क्या देता हूँ बस अल्लाह तला की तरफ से ही ये होता है मैं उनको कोई पर्सनली तो नहीं जानता था मैंने सिर्फ उनको देखा और मैंने कहा अल्लाह मैं तेरे लिए इसकी मदद कर रहा हूँ इसका जो भी आप तू मालिक है मैं तो पैसे इसको इस नीयत से दे रहा हूँ कि ये मैं तेरी राह में दे रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अंकल डिज़र्विंग भी थे और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से बेहतर हैं आल के उनको फाइनेंशली क्राइसिस रहते हैं इन अ सेंस के मेडिसिन के अखराज वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी महंगी भी प्रेस्क्राइब कर देते हैं मैंने हालाँकि डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट भी किया कि कोशिश करें कि थोड़ा सा ज़रा तो है तो कोशिश यही होगी कि उनको मैक्सिमम सपोर्ट किया जाए अब एक चीज़ थी कि मैं ना इस संडे का वाक़ है कि इस संडे को मैं देख रहा था कि एक बच्चा छोटा सा बच्चा आलमोस्ट तेरह साल का होगा तो वो जो लड़का था ना वो झूले जो किड्स के झूले होते हैं ना बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के झूले होते हैं जिसमें वो हाथी भी होता है शेर भी होता है बच्चा ऐसे ऐसे जो है ना वो करता है झूला लेता रहता है तो वो ना वो गली से घसीटता वाला आ रहा था और जब वो घसीट रहा था तो वो बड़ा शोर कर रहा था वो झूला और बड़ी ताकत ले रहा था वो झूला और वो मेरे ख्याल से शायद मैं भी घसीटता या मैं भी उसको ऐसे करता तो मैं भी ना कर पाता क्योंकि वो उसके बच्चे की तो उस लड़के की तो उस लड़के की तो प्रैक्टिस थी तो इसलिए वो इजीली कर पा रहा था लेकिन ज़ोर उसको भी बहुत लगाना पड़ रहा था तो वो लेकर आया तो मैंने जब देखा तो मैंने अपने बच्चों को कहा यार तुमने ये झूले लेने हैं उन्होंने कहा जी पापा हमने लेने हैं तो मैंने उस बच्चे को देखा और मैंने कहा चलो यार मैं तुम लोगों को ना ये झूले ले देता हूँ कोशिश यही होगी कि यार मैं वीडियो बीच में थोड़ी सी डालूँ मसला ये है कि मैं वीडियोस वगैरह ये चीज़ें इसलिए नहीं शेयर करता कि खुदा ना खासा उस उन लोगों के लिए को परेशानी ना हो कि यार आप लोग नहीं समझते कि मदद हमेशा अल्लाह के लिए होती है किसी बंदे के लिए नहीं होती लेकिन वो बंदा जिसकी हमने मदद की कल को उस बेचारे के लिए पता नहीं कितनी मुश्किल का सामना करना पड़े तो वो भी बिल्कुल छोटा है लड़का है अभी बच्चा है भी तो मैंने जब उसके पास गया मैंने उसके पास ना बेसिकली दो सीट्स लगी हुई थी तो मेरा छोटा बेटा जो था वो इधर बैठ गया और जो बड़ा बेटा था वो इधर बैठा तो जब वो दूसरी सीट पर बैठा तो वो जब वो आगे को होता था तो सीट बिल्कुल आगे को चली जाती थी तो वो गिरते गिरते बचा और जब वो पीछे को होता था तो पीछे को गिरता गिरते बच रहा था तो मैंने इसको पकड़ के उतार लिया मैंने उससे पूछा कि यार ये तुम्हारे झूले के साथ क्या मसला है उसने कहा जी इसकी जो ये वाली सीट आई ना ये टूटी हुई है मैंने इसको धागों से बांधा हुआ है मैंने कहा तुमने इसको रिपेयर क्यों नहीं करवाया कहता जी रिपेयर मैंने इसलिए नहीं करवाया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैंने फिर जब उसने कहा ना मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो मैंने कहा अगर ये इसकी रिपेयरिंग पे कितना खर्चा आ जाता है कहता जी मैंने पता किया था पाँच हज़ार रुपया मेरे पास तो पाँच हज़ार नहीं है तो मैंने कहा तुम करते क्या हो कहता जी मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ प्लस मैं पढ़ता हूँ मैं मंडे टू सैटरडे जो है वो काम करता हूँ और इतवार के इतवार ये वाला बिज़नेस करता हूँ मैंने कहा इस बिज़नेस से कितने पैसे कमा लेते हो कहता जी कभी 200 कभी 300 200 300 आज का बच्चा भी कम अज़ कम पाँच सौ रुपया खर्च जाता है नॉर्मल मिडिल क्लास बच्चे की बात कर रहा हूँ हाई में चले जाएंगे तो बहुत खर्चता है वो तो मैंने कहा यार घर में तुम्हारे अबू नहीं कमाने वाले कहता जी अबू मेरे बीमार हैं बिस्तर पे पड़े हुए हैं मैंने कहा कोई और चीज़ कोई और बंदा घर में कोई बड़ा बहन भाई कहता बड़ा बड़ी बहन की शादी होगी या वालदा फोत हो गई है पीछे कोई कमाने वाला है नहीं है और मैं ही हूँ जो मैंने करना होता है मैंने जब उसकी ये बात सुनी मैं लिटरली बहुत परेशान हुआ कि यार क्या किया जाए इसके लिए मैंने उससे पूछा कि अगर मैं तुम्हें इसकी रिपेयरिंग के लिए पैसे दूँ तो कितने पैसों में ये रिपेयर हो जाएगा कहता जी ये ऑलमोस्ट पाँच पाँच हज़ार में हो जाएगा असल में उसको रिपेयरिंग करने का लॉजिक ये था कि जहाँ वो एक बच्चे को एक वक्त में कर रहा है वहाँ दो हो जाएंगे तो उसका बिज़नेस जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा और ये बिज़नेस थोड़ा बढ़ भी जाएगा उसका जब दो होंगे ना तो जैसे मेरे जैसा इंसान था जो टाइम की शॉर्टेज की वजह से एक बच्चे को बिठा रहा है दूसरे को नहीं बिठाएगा तो वो कहेगा चलो यार दोनों को ही मना कर दो इसका एक का है तो दूसरा खड़ा होकर देखता रहेगा तो फिर जहाँ दस मिनट एक को दे रहा है तो दस मिनट फिर दूसरे को भी देगा तो फिर टोटल बीस मिनट लगेंगे अब एक बच्चे से वो दस रुपये ले रहा था एक झूले के तो मैंने उसे कोशिश की मैंने कहा यार अगर तुमको मैं ये रिपेयर करवाता हूँ तो तुम्हारे बिज़नेस पे इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसने कहा जी मेरा बिज़नेस डबल हो जाएगा तो मैंने उसको ये नहीं कहा कि तुम घर बैठ जाओ और तुम सिर्फ स्कूल जाओ मैं तुम्हारी एजुकेशन का ख़र्चा उठाता हूँ नहीं मैं उसको ये माइंड नहीं देना चाहता शायद बहुत से लोगों को मैं गलत लगूँ लेकिन मैं उसको ये माइंड नहीं देना चाहता मैं इंसानों को अपने पाँव पे खुद खड़ा होना सिखाना चाहता हूँ मैं ये नहीं चाहता कि मैं उसके सहारों पे डाल दूँ मैं उसे बिसाखियों पे डाल दूँ कि अच्छा यार तुम्हारी जो है वो आ, मैं ग्रेजुएशन तक का एजुकेशन के पैसे मैं अफोर्ड करता हूँ क्या पता वो इससे गलत हो जाए क्या पता वो इससे ख़राब हो जाए मैंने नान पकौड़े बेचने वाले को नान समोसे लगाने वाले को रोज़ाना का पचास हज़ार कमाते देखा है तो बिज़नेस इज़ ऑलवेज़ बिज़नेस हमेशा बिज़नेस करो और मेरी यही कोशिश है कि मैं पाकिस्तान में लोगों को मैक्सिमम लोगों को मोटिवेट करूं टूवर्ड द बिज़नेस बिज़नेस करें अब मैंने उस लड़के से कहा कि ठीक है यार मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जहाँ तक हो सके तुम्हारी मदद करूँ अब मैंने इस लड़के को यहाँ नहीं छोड़ना मैं इन इसे आगे लेके जाऊँगा छोटे मोटे इससे बिज़नेस करवाऊँगा जैसे मैंने बैलून का उससे अंकल से बिज़नेस करवाया इसी तरह मैं इसको आगे बिज़नेस करवाऊँगा लेकिन उस बिज़नेस की स्ट्रैटेजीज़ एवरीथिंग मैं मैं डिज़ाइन करूँगा मैं उसको उसकी बिज़नेस की स्किल्स को देख के जहाँ उसने पंद्रह साल लगा के पंद्रह साल बाद पंद्रह हज़ार की जॉब करनी है वो पंद्रह साल में एक स्केल पर खड़ा होगा पंद्रह साल बाद इन वो एक लेवल पे खड़ा हो मैंने उसके लिए एक लेवल को डिज़ाइन करना है मैंने उसके लिए एक लेवल को सोचना है ताकि उसके साथ जुड़े हुए और लोगों को भी रोज़गार मिले और लोगों को भी बिज़नेस मिले तो ये सारी जो भी चीज़ है ये ओबियसली इसमें आपकी सपोर्ट चाहिए होगी मुझे अगर आप समझते हैं आपको लगता है कि आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो लाजमन सपोर्ट करें ताकि मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो सके मुमताज़ शरीफ ट्रस्ट में बहुत से लोग हैं ये ना सोचें कि यहाँ एक दो स्टोरीज़ हैं there are the so many stories हमारी कोशिश यही होगी कि हम एवरी फ्राइडे एक एक बंदे की स्टोरी जो है वो आपके साथ शेयर करें इसके अलावा हमारे पास एक बेवा है जो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है जिसकी एक हाथ जो है वो फ्रैक्चर है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती बहुत मजलूम है और माशरे में जो है वो कोई दूसरा निकाह वगैरह क्योंकि सीधी बात है वो बेचारी अपनी वक़्त से पहले बूढ़ी हो गई है सीधी बात मैं आपको बताऊं तो उसके पास कोई जवानी जवानी नहीं है कि किसी मर्द को वो दे सके तो बस वो बेचारी बिल्कुल बुढ़ापे की एज में है चालीस साल की उम्र में वो अस्सी साल की लगती है क्योंकि रोटी उस बेचारी ने कभी पूरी खाई नहीं है बड़ी बड़ी मजलूम हालत में है छोटे छोटे उसके बच्चे हैं शोर फोत हो गया इसके अलावा एक और आदमी है जिसके माशाल्लाह से नौ बच्चे हैं सिक्योरिटी गार्ड है वो पहली बीवी उसकी फोत होगी दूसरी बीवी से शादी की बंदा वो सिक्योरिटी गार्ड है घर में पानी नहीं है पानी का नल लगाने के पैसे नहीं है मैं चाहता हूँ कि मैं उसको नल लगवा के दूँ ये सारी जो भी हैं ये आपके ताउन से हो सकेंगे मेरे वसाइल इतने नहीं हैं अल्लाह ताली मुझे उस लेवल पर लेकर जाए कि मैं ऐसे लोगों के काम आ सकूं अगर आप लोग भी हमारी मदद करना चाहते हैं तो जी भर के मदद करें यार ये ना सोचें कि आप मेरे लिए मदद करें ये ना सोचें कि आप उसके लिए मदद करें ये सोचें कि आप अल्लाह के लिए मदद करें जो लोग भी जितने लोग भी डोनेट करना चाहते हैं काइंडली यार डोनेट करो ऐसे लोगों की मदद हो सके ऐसे लोगों के लिए हम कुछ कर सकें दुनिया में सबसे सकून जो है ना सदका करके है मैंने देखा किसी की मदद करके है बड़ा सकून मिलता है मैं ये सब काम क्यों कर रहा हूँ मुझे कोई बेनिफिट नहीं है कोई बेनिफिट किसी एक रुपए का भी बेनिफिट नहीं है जो आप देंगे आगे चला जाएगा मेरी एनर्जी लग रही है वक्त लग रहा है टाइम लग रहा है पैसा लग रहा है नहीं सुकून सुकून मिल रहा है किसी की मदद करके जो अल्लाह ने सुकून रखा ना किसी और चीज़ में रखा तो जी भर के मदद करें दिल खोल के मदद करें मैक्सिमम लोगों की मदद हो सके और कोशिश करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें अगर आपकी नज़र में कोई बंदा डिज़र्विंग है मैं वादा नहीं करता कि मैं उसकी बहुत मदद करूँगा लेकिन जितनी होगी जिस हद तक होगी हम कोशिश करेंगे वो बंदा भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रबता कर सकते हैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा असल अल्लाह हाफिज़